Bilal Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya selalu cakap jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke sebelum kita lanjut ke videonya saya di sini ingin meminta maaf sedikit cuy ya tentang video yang kemarin saya reaksi tentang Ustadz Syamsul Debat. Yang part keduanya itu audionya rusak cuy. Setelah selesai record seperti ini cuy, saya langsung ed di proses editing setelah saya cek audionya. Waduh gila, ternyata rusak gitu ya saya nggak sadar ternyata uh, kejadiannya seperti ini cuy. Korang bisa lihat ini mic saya seperti ini. Nah di sini kan warna hijau. Ternyata setelah saya cek dia seperti ini cuy. Saya padam ya. Seperti itu cuy. Saya nggak nyadar karena posisinya kemarin dia ke bawah seperti ini. Jadi saya nggak lihat gitu cuy. Aduh. seumur umur selama saya menggunakan mic ini barusan kejadian seperti itu cuy aduh <laughs> saya kayak gimana ya sakit hati kenapa saya nggak tengok dari awal gitu ya ya itu salah saya juga sih cuy nggak bisa disalahkan gimana karena memang salah saya juga nggak memperhatikan baik-baik gitu ya audionya seperti apa ini dah audionya dah masuk ke atau gimana gitu cuy <laughs> saya nggak mereaksi eh, part kedua itu lagi cuy sebab saya sudah reaksi jadi kalau saya reaksi ulang kesannya kayak apa namanya lain aja gitu ya kayak nggak real lagi gitu cuy ya jadi saya akan menutupi part keduanya itu dengan mereaksi ustadz yang lain lagi cuy ya di sini saya akan mereaksi ustadz yang dijuluki ustadz Bollywood gitu cuy ya yang mana nama ustadznya adalah Ustadz Haslin Baharim cuy. Saya sangat tertanya-tanya cuy, kenapa ustadz ini bisa dijuluki Ustadz Bollywood gitu cuy. Sebenarnya video ini sudah lama saya download cuy ya. Saya di sini uh, waktu tahu eh, tahun 2000 berapa itu cuy ya saya sudah download videonya cuy beberapa bulan yang lalu lah cuy ya saya download videonya dua gitu ya karena ini salah satu requestan yang cukup banyak gitu ya pada beberapa bulan yang lalu gitu cuy waktu awal-awal saya mereaksi Ustadz Syamsul Debat juga gitu ya seperti biasa cuy kalau kita mereaksi Ustadz yang baru lagi jadi saya harus beradaptasi juga gitu cuy ya saya harus beradaptasi logat apa yang digunakan semoga Ustadz kali ini nggak terlalu menggunakan bahasa yang cukup sulit gitu ya oke langsung aja kita kita ke video yang pertama cuy ya. Jom kita tengok videonya. Oke, di sini videonya udah siap cuy. Saya ambil dua video cuy sekali lagi. Yang video pertama itu judulnya suami istri enggan miliki ramai anak ya. Yang kedua itu adalah azan yang seram. Oke, langsung aja. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. tiga dua satu Oh no. Okay. Apa kata Bahaqi? Wala takunu kerahbaniyatin nasara. Eh? Jangan tapi, dia, Ustaz tadi nyanyi. Atau tapi kok beda ya tunggu saya ulang dulu cuy. Saya enggak fokus. Kuno. Apa kata Bahaqi? Wala takunu. Wala, oh. Ngaji ni kerahbaniyatin nasara tapi logatnya jangan kamu jadi macam orang jaga rahib kristian mereka langsung tak kawin, pederinya pun tak kawin, yang di pederinya pun tak kawin. apa sih pederi pederi itu apa ya apa kata Nabi? Wala kerabani yatin nasara. Oh, saya saya sedikit paham sekarang cuy. Kenapa dikatakan Ustaz uh, Bollywood? Karena setiap Ustaz uh, bersalawat atau memberikan hadis seperti ini, dia uh, alunan-alunan nadanya itu kayak nyanyian Bollywood. Dan gak ini? <laughs> Kalau salah, tolong dibenarkan cuy. al-Bayhaqi. Jangan jadi perempuan-perempuan Nasara dekat gereja mereka tak kahwin. Nabi kita banyak tazawwajul waduda kahwin dengan orang yang saling cinta mencintai. Bila dah cinta kahwin kamu al-waluda yang rajin beranak. Ulama kata macam mana nak tahu lah perempuan tu beranak tak beranak? Hang belum kahwin hang tahu macam mana? Hampa pandai. Eh. Tunggu tunggu tunggu. Logat yang digunakan kalau nggak silap ya, kalau nggak silap, ini macam logat yang digunakan siapa ya? Oh Pak Kudi, Abang Rupi cuy. Kalau nggak silap ya, kalau tak silap, hang hang hang hang hang macam mana gitu. Ya? Jadi yang digunakan itu bahasa perak ya? Eh logat perak. Maka ulama kata dua cara. Yang pertama tengok keturunan dia. Anak ramai macam saya. Anak saya baru tujuh orang oh, Baru tujuh orang Isteri tak boleh lah lawan orang sebelah <laughs> oh, Ustaz Azhar gua baru nyadar sebelah, sebelah. ada Ustaz Azhar cuy. Silap, silap, silap Dia silap tangan saya ni Dia tekeh sikit Anak hamba baru tujuh tu. orang Isteri seorang Mak saya, mak mentua my mother-in-law Ustaz saya, Ustaz, ya yeah? Adik-beradik mak mentua saya 21 orang one mother one father it's not father, <laughs> one father one father one mother mendu-mendunya kayak Jawa Tengok, juga ya meninggal sebelah orang subhanallah moga mak ahli syurga lah Tuan. nak ceritanya apa dia tengok ulama kata ni tengok keturunan banyak banyak anak tak satu yang kedua tengok perempuan yang sebelum dah ada anak banyak dengan perkahwinan yang lalu maknanya al janda wal balu <laughs> Al-Janda <laughs> wal-Bari Faham tu? Faham tak? Faham Jadi tuan-tuan sekalian Maka persoalan dia Barang siapa yang pandai kata Okay Once upon a time One morning Saya Gabung-gabung bahasa yang digunakan ya Okay Lu anak berapa? Anak bala dua ma Kawin berapa tu? Sudah 27 <laughs> Ayuh Logat Cina lagi Anak banyak sikit Apa salah? Sekarang uh, ah, semua Cikalang, barang ekspensif banyak tinggi. Sekarang uh, ah, balang banyak tinggi, education planning mah banyak tinggi. Ni macam mana satu bulan satu ribu oh. tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tak nampak akidah kita. Wala taqtulu auladakum min khashyati imlah kok jangan Usah, dalam bahasa ya. kita mudah ya? jangan kamu rungsing Nyaring dengan suara, ada anak kamu ramai dalam bahasa ini bunuh lah asal tapi nak segi mafumnya jangan rungsing don't worry about your sons and daughters why nahnu narzuqukum wa iyyahum kamilah yang bagi rezeki dekat kamu dan kami bagi rezeki dekat mereka tuan-tuan for example for example Ketika saya mula kahwin Saya mengajar kat balai dakwah jeram hmm. Ada seorang anak murid itu Aku kahwin dengan dia <laughs> Jelas Yalah Ustaz Misali Nampak jangan jealous Oh Murid Yang dinikahi muridnya Tunggu saya kayak Gak fokus Yalah Ustaz Misali Balai dakwah jeram Ketika saya mula kahwin Saya mengajar kat balai dakwah jeram Ada seorang anak murid itu Aku kahwin dengan dia Oh murid je cuy Yalah Ustaz Misali <laughs> Nampak jangan jealous Sambil mengajar sambil Tanah ilu <laughs> Kahwin Tuan-tuan kalian, Mula-mula tahun pertama Gajiku RM300 Anak aku lahir yang pertama gaji RM350. Anak yang kedua gaji baru naik RM400 tapi hidup tak pernah sempit. Asik. Oh yeah. masalah. Oh yeah. Kenapa dia? Sebab ni आप kedel ke अंदर नहीं पागल है jika आप ke- Ini, ini, ini, ini bahasa. tak ada masalah. Kenapa dia? Sebab ni आप kedel ke अंदर नहीं पागल है Nahi pagal ni. jika आप kedel ke अंदर बहुत बहुत पागल आप क्या करते हो bila dalaman dah rosak you buat menatang apa pun Tuhan terima tak Oh, saya sudah tahu cuy. Kenapa dikatakan Ustadz Bollywood? Sebab Ustadz dalam berceramah mungkin sering mengutarakan atau menggunakan bahasa-bahasa India atau eh, lantunan-lantunan uh, nada-nada Bollywood gitu ya. Kalau enggak salah cuy. Ini baru-barusan cuy. Subhanallah kan. Sebab tu Nabi kita pada La yastaqimu nadanya imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu iman takkan lurus iman takkan cantik sehingga lurus dan cantiklah apa yang ada dalam hatimu makna apa dia yakinlah ini kerja Allah kenapa nabi nak kanak banyak sebab anak ubahi aku rasa megah rasa bangga rasa seronok rasa happy sebab umat yang paling ramai di kalangan para anbiya siapa dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada mana-mana Melayu Islam yang dia mengaku dia Islam, dia kata cukup anak tiga. Ini salah akidah mereka. Oh. Tentu jangan ada umat main. Ada orang kahwin sampai sahabat okay, saya. Okey, okey, okey. Saya sedikit memahami di sini, cuy. Saya, ini cuy. Satu pertanyaan saya memang agak sensitif untuk saya tanyakan kepada uh, sahabat-sahabat atau teman-teman yang ada di Malaysia gitu cuy. Karena begini, saya pertama kali tengok ada uh, salah satu subscriber yang anaknya itu kayak tangga gitu cuy. Dan saya berpikir begini cuy, saya kan sudah dari awal semenjak menikah, saya kan uh, berniat untuk mempunyai dua anak. Ada yang saya lihat itu masih nikah muda dan sudah mempunyai anak empat anak lima yang nggak jauh dari ini cuy uh, Jeep sepatu saya kan selalu lihat juga Instagram dari Jeep sepatu dan Jeep itu wah cepat juga ya untuk uh, ini apa uh, mempunyai anak lagi gitu cuy ternyata ajaran yang dicakapkan Ustadz lah yang ya yang mengatakan seperti itu cuy ini yang saya nggak tahu cuy saya baru satu gitu cuy saya baru satu semasa saya belajar dekat Pakistan dulu. Eh? Dia bin sampai sahabat saya semasa saya belajar dekat Pakistan dulu. Dia balik oh, dulu daripada saya Pakistan. lima tahun. Dia kahwin dulu daripadaku. Sampai hari ini. Berarti Ustaz ini ada keturunan-keturunan. Ini kali aja ya. Uh, Bollywood. Aduh, masih banyak pertanyaan sih sebenarnya cuy ya. Masih tanda tanya banyak tentang Ustaz ini cuy. Belum anak dikurniai hmm, Tengok anak orang terbayang-bayang anak sendiri eh? Akhirnya ambil anak angkat Dah 30 tahun kahwin tak nampak Kalau bahasa katil dengan tilam tu sebut jenama apa dah tak bertukar <laughs> Sampai ke tempat khanda jenazah jadikan katil <laughs> Sebab jumpa bomoh kata ambil khanda papan khanda jenazah tu lapik di bawah. Dia ustaz pun buat juga. <laughs> Sebab apa? Dia punya kepala hutak. Sebab nak dapat a. Ah? kepala hutak. Tuan-tuan. Dan persoalan bagaimana hari ni macam kami ustaz-ustaz ni. Serupa ustaz ni pun pantang aja ngendung. <laughs> Itu anak tujuh tu. Anak tujuh tu kerana ceramah banyak. Contoh-contohlah. <laughs> Ternyata kan ini tidak mengatakan mana-mana pihak. <clears throat> Tapi siapa-siapa tak rasa padan muka. <laughs> Ah. Tentu mau sebab apa sebab maka terbaca satu makalah dia kata tujuan kerana Allah nakkan dunia ini ditakbir oleh khalifah yang bernama orang is Islam. Yes. Itu je antara poin ulama sebut. Kalau kita sikit, kalau kita minoriti, how to get the power? Tuan-tuan Oh dia kata Nabi tak ramai pun power hebat Itu lain cerita <laughs> Lepas tu Nabi nakkan falsafah hidup Nabi For the future Fil mustaqbal Mesti ramai Tengok tengok tak tengok Tuan-tuan cuba tengok Dekat sana pun ramai Sini pun ramai Sebab apa tuan-tuan Nabi megah kita ni ramai Sebab ulama kata Kerana dunia ini Allah janjikan khalifahnya ialah orang-orang yang sembah dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang merencatkan perancangan Nabi ini hmm. maka bermakna dia telah menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tolong ingat insya-Allah. Jadi saya tak nak kad biru, saya nak kad hijau aja. Hmm. Hmm. Jadi saya berhenti setakat ini. Maka saya dalam keadaan kehijauan dan bukan dalam kebiruan. Aneh. <laughs> Apa Kehijauan kebiruan? Ada Gundafa. bagi minit lagi Ustaz Tak apa sebenarnya saya dah bagi lebih lima. Lepas tu baru bagi kad ni Rupa-rupanya Ustaz faham sebenar-benarnya Alhamdulillah Saya <laughs> dah selesai cuy Waduh ternyata singkat banget Saya fikir tadi durasinya panjang cuy Oke langsung aja kita ke video yang kedua Yang mana judulnya itu adalah Azan Yang Seram Wah ini Ini menarik ini Azan Yang Seram Jadi pembahasannya pasti kelakar cuy Oke langsung aja 3, 2, satu. Azhar Nathan tu baca lirik pun tak nampak menang. Pasal apa? Suara Tuhan bagi. Eh? Oh, Sebab oh, tu orang yang berdiri patut kita pergi ya. Quran tengok imam. Alhamdulillahirabbilalamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك wa وإياك نستعين Ihdinas siratal mustaqim. Dengar sedang enggak? Gua kayak apa ya? Dengar lantunan-lantunan seperti itu kayak ada di masjid yang besar gitu ya. Dan suasananya sejuk gitu. Wah. Atau mic-nya ini Ustadz yang gunakan mic ini yang memang bagus misalnya audionya gitu cuy ya. Pokoknya kedengarannya kayak di apa? Di Mekah gitu cuy. Yang di TV-TV. Tengok siapa baca. Ha, contoh dia lah. Ha? Ini kalau Allahu Kita ber... Ha, ha? Belakang tengok Allah. Macam bila ni. Kalau majik ni cantik tapi bilanya tak bagus. Pegang mic. Allah. bunyi macam Formula One Sepang Empat tukar dia piong orang lain lagi-lagi ni apa tak sedar bayar duit Bilal kedekut 400 sebulan bayar lebih Orang oh, nak panggil imam sedap-sedap Allah atau dalam masjid kah atau gimana kok kayak serasa di Mekah gitu. Tunggu. Saya ulang lagi cuy. Enak banget dengernya cuy. Nyaman banget gitu ya. Apa kayak sejuk di hati gitu. Macam Formula One Spang. Nampak tukar dia pi orang lain. Dia orang, orang lain. Apa tak sedah, bayar duit bilal kedekut 400 bulan banyak lebih banyak oh nak panggil imam sedap-sedap banyak Allah banyak ribu. <laughs> oh weh banyak terkeluar lidah banyak 200 tuih Wah. Kena banget suara ustaz ha, Bukan kata ustaz tu gila duit apa lah, Apa ingat senang ke suara yang bagi Apa ha, bantulah dia Ini Pak Imam naik kancin ha, Kadang-kadang naik kata opel <laughs> Kadang-kadang enjin tak bunyi kata berjalan Sebab orang tolak <laughs> Celaka apa imam bunyi ha, Nampak tak? Tengok pakai tengok pakai Camry yeah. ha, Apa dengki ke ngalah kali pakai Camry? dia ustaz bagilah dia senang tak apa betul, betul. aku tak banyak aku pakai mes je ya. kata kecil kecil dia C200 compressor alfa biji Insya Allah bisa satu kosong tengah on the way nak mari ni dia orang bagi dia tu ustaz pakai ustaz kita bayar ustaz Alhamdulillah apa salahnya kaya salah ha? contohlah bukan dia mengharap memang tak boleh harap <laughs> ha, nampaklah ha, nak cerita benda ni tuan-tuan ada majlis perak bang budak lari yuk. subuh cuti sekolah kawan kita hantar balik kampung di perak di belah kampung budak-budak ni kat bandar hari cuti sekolah pergi masjid hmm. tu tu orang kata hampa nak jadi al alim pergi kat pekan musak ha, banyak banyaklah menjaga agama kat kampung tak ada tak hidup orang kata dulu nak pergi kampung banak karut lam pekan pula bagui eh? kat kampung pula orang tak mengaji yang mengajak tu pun pek mata macam superman <laughs> ha, kita buka kitab kitab menetang pan ha, buka kitab menetang ada pun nikah ni benar sonok yang datang semua dah menikah habis tua-tua dah monopos dah ha, mari Adapun bagi orang perempuan hit, nak tang hit ni mana ada hit dah? Semua datang bakar-bakar jenazah belaka. <laughs> Contoh dia, ceritalah apa ini baju ni. Oh, bukan pasal apa sekali sekala. Tuan, tuan budak tu dengar pi masjid. Azan pukul 6 depi 5.50, 5.55 naik gerak. Saya nak sampai tengah-tengah jalan tu Bilal bang. Bukannya semangat malah lari Faham tu Jangan apa-apa nak lekeh Papa Imam ni Eh aku jadi imam lah bro 8 tahun 1998 tu 36 Gaji 900 Tolak kereta Tolak rumah Tak ada apa Tolak kereta Atau rumpul dosa Tinggal 300 Anak aku nak makan KFC Pukul bohong anak aku Jangan makan Amerika punya Pukul Anak pun bodoh waktu itu Caya cakap bapak Pasal duit tak ada Tuan-tuan Saya nak cerita nak bagi orang jadi imam tuan tak nak pangkat lah tak nak tuan-tuan kena naik matabak dia orang betul budak-budak ni batu AJK macam majid takwa ni majid mana? majid takwa ni Masya Allah jadi sumber reference kepada majid-majid yang lain budak-budak budak main majid jangan larang buat tempat khas permainan kanak-kanak di majid ni belindui buayan cungkit-cungkit jangan ngebilang imam lagi main lagi ngalu kau tu ayak kau tahu oh <laughs> udah habis cuy aduh sayang banget ya singkat banget padahal kita baru ingin menikmati gitu cuy Aduh, sumpah video yang kedua itu kelakar banget ya. Banyak cerita-cerita di situ yang memang kayak apa namanya kayak stand up comedy itu kelakar gitu ya. <laughs> Contoh imam Jangan sampai di situ di masjid buat untuk permainan anak-anak yang ditakuti imamnya juga di situ gitu main-main itu <laughs> ngakak parah gitu ya. Dengan azan yang tadi tuh saat budak-budak naik basikal ke naik basikal tadi atau jalan ke posisinya seperti seperti ini dan azannya tiba-tiba menakutkan dia balik putar balik gitu sih Aduh, gila. Sayang banget ya durasinya pendek banget ya. Emang nggak ada yang durasinya panjang gitu ya. Ini saya dapat video ini sebenarnya dari teman-teman karena viewnya banyak mungkin cuy ya. Karena ini yang paling kelakar makanya dikirimkan kepada saya dan saya download gitu ya. Ini sudah lama saya download ini cuy videonya. Dan uh, video yang pertama di situ nggak terlalu banyak yang kelakar ya seperti layaknya ustadz ustadz apa ustadz yang lainnya ya cuma di situ saya uh, sering mendengarkan ustadz melantunkan atau mengeluarkan uh, hadis tapi dengan nada yang sedikit berbeda, berciri khas gitu ya, menggunakan nada-nada uh, nyanyian-nyanyian uh, Bollywood, lagu-lagu apa namanya Bollywood gitu cuy. Dan di video kedua inilah saya baru tahu ternyata Ustadz ini suaranya bagus cuy ya. Entah itu tadi saya saya termenung sambil berpikir itu mic-nya yang menggema bagaimana bagus banget didengar atau memang suara Ustadz bagus kah? Kayaknya sih bagus suara Ustadz sih cuy ya. Kalau mic-nya kan tinggal ditambah gema-gema sedikit sudah bagus gitu cuy ya. Oke okay, eh, ini adalah kali pertama ya first time saya mendengarkan ceramah atau uh, melihat gitu ya eh, ceramah Ustadz Ustadz Aslin Baharim cuy ya Ustadz Aslin Baharim ya yaitu yang dijuluki Ustadz Bollywood dan memang ya oh, kalau menurut saya pribadi ya kalau saya salah tolong dibenarkan cuy kayaknya Ustadz dijuluki Ustadz Bollywood itu sebab Ustadz selalu memberikan eh, nada-nada hadisnya itu dengan logat atau nada nadanya itu lantunan eh, lagu-lagu uh, Bollywood dan tadi ada Ustadz juga tadi bercakap uh, apa menggunakan bahasa India gitu ya bahasa India di video yang pertama cuy dan kayaknya sih memang ini Ustadz ada darah-darah uh, India ke atau gimana tapi kalau saya lihat dari muka <laughs> saya malah berpikiran langsung mengingat ini cuy apa namanya Johan gitu ya <laughs> nggak tahu tiba-tiba mengingat apa tiba-tiba aja uh, mengingat Johan gitu ya lawakan-lawakan Johan Eh, suara Johan yang cempreng meniru bahasa Cina lah, bahasa India lah. Saya ingat apa nama lawakan Johan sih? Kalau lihat-lihat tampang Ustaz saya teringat Johan gitu ya. Itu pendapat saya pribadi sih cuy ya. Oke, dan sebelumnya saya berterima kasih buat korang yang uh, memberikan saya video ini. Sekali lagi mohon maaf saya nggak bisa meneruskan uh, ceramah Ustadz yang part keduanya itu cuy. Saya minta maaf banget sebab ya kita nggak tahu cuy tiba-tiba aja audionya ini saya sudah lihat kelihatan di kamera ini saya arahkan ke atas supaya kelihatan hijaunya ini cuy takutnya merah lagi saya bayangkan cuy satu jam itu video dari Ustadz yang part kedua itu nggak ada suara saya <laughs> nggak ada suara saya cuy aduh Oke sekali lagi terima kasih banyak buat kurang semua Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share Kalau nggak suka dislike aja cuy dan semoga koran terhibur sekali lagi. Saatnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.